የተከበራችሁ ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንግዲህ ስድስተኛውን ምዕራፍ ጨርሰን ወደ ሰባተኛው ምዕራፍ እየገባን ነው። የአውሬውን ቁጥር ምስልና ምልክት ወይም ቺፑን በደማቸው የማይቀበሉት የቤተ ክርስቲያን አማኞች ወይም ሰዎች የሚደርስባቸው ጉዳት ምንድን ነው? chip ወይም አይዲ ቺፕ የማይቀበሉ ምንድን ነው የሚያጡት ነገር? አንድ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ጥያቄ የጠየቁትን ምን lose ያደርጋሉ የሚል እሱን ላንብብላችሁ እንግሊዝኛውን ኤንድ ሂድ ቤስት ፓርት ኢፍ ዩ ሪፊውዝ to be implanted with the RFID chip. The government will deactivate your chip and you will have nothing. No SSS number, no birth certificate, no money, no nothing. Without the RFID chip, as far as the government is concerned, you don't exist and cannot be አን አሜሪካን ሲቲዝን ይላል። ከአሜሪካው ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሌሎችም እንደዚህ ሆኖ ሊያወጡ የሚችሉት እንግዲህ መቼም ይሄ ቀላል አይደለም። የሰይጣን በመሆንና የእግዚአብሔር በመሆን መካከል ያለ ከፍተኛ ችግር ነው። አሁን ቺፑን የማይቀበሉ ክርስቲያኖች ትክክለኛ ዳግም ልደትን ያገኙ የእግዚአብሔር ሰዎች ልክ ከመቶ እስከ ሶስት መቶ እስከ አራት መቶ ዓመተ ምህረት በነ ኔሮ በነበረው ስደት እንደነበረው አይነት ስደት system ኡን የማይቀበሉ ሰዎች ይህው ችግር ነው የሚገጥማቸው። ማለት system ኡ ስላልገቡ ለአዲሱ system ሙሉ በሙሉ መገልገል አይችሉም። አዲሱ system completely ነው የሚያስወጣቸው እነኚህ ሰዎች። እንግዲህ ሁለተኛው ማናቸውም ዓለማዊና ምድራዊ ጥቅሞች በሙሉ ያጣሉ። ማለትም እንግዲህ አሁን ከ chip ጋር ከሮቦት ጋራ ከ electronics materials ጋር በተያያዘ አሁን ከዚህ ቀደም የነገርኳቸው ሁሉ ያጣሉ፣ miss ያደርጋሉ። ከህክምና ጋር በተያያዘ በህክምና መገልገል አይችሉም። ምክንያቱም ወደፊት ብዙ ቫይረሶች ስለሚመጡ ስለሚመረቱ የሰውን ህመም ችግር በቶሎ identify ለማድረግ ይሄ አርኤፍ ወይም chip በደም ውስጥ ያለው እሱ የግድ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሆስፒታል መግባት አይቻልም፣ በዶክተሮች መገልገል አይችሉም፣ የመረጃ ችግርም ይኖራል ብለው ስለሚያምኑ የተገለሉ ናቸው ማለት ነው። አራተኛው ህጋዊነትና ፍትህን ያጣሉ። እነኚህ ሰዎች የት ሄደው ነው ፍትህ የሚያገኙት? በተለይ በመከራው ዘመን ጌታን የሚቀበሉ ቅዱሳን በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ ስቃይ ነው የሚደርስባቸው። አምስተኛው ግዥን በተመለከተ ያን ጊዜ በካሽ መግዛት አይቻልም። ብር አልባው ማህበረሰብ ወይም ገንዘብ አልባው ማህበረሰብ ውስጥ ስለተገባ ገንዘብ አይቻልም። በቺፕ መግዛት አይችሉም፣ ምክንያቱም ቺፑን ስለማይቀበሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጨለማ ማለት ነው። ለመጨረሻ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አውሬውስ የሴጣን ልጅ ማለት ነው። የአመፅ ልጅ፣ የጥፋት ልጅ ተብሏል አይደለም? ቅዱሳንን ለማጥፋት የሚጠቀምበት የመጨረሻ ኃይሉ ያለው እዚህ ነው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ያገኛቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስም ያሸንፋቸዋል፣ ይዋጋቸዋል፣ ድል ያደርጋቸዋል ተብሎ ስለተጻፈ ማለት ነው። ስድስተኛው በባንክ system መገልገል ገንዘብ መውጣት አይችሉም። ምክንያቱም cash ም የለም ግብይቱ የሚደረገው ውስጥ ለውስጥ ስለሆነ በ cashless society ስለሆነ ባንክ መጠቀም አይችሉም። ሰባተኛ በተፈለገው መንገድ በትራንስፖርት መገልገል መጠቀም አይችሉም። መኪና፣ መርከብ፣ አውሮፕላን፣ ጀቶች እነዚህን መሳሪያዎች መጠቀም አይችሉም። ምናልባት አህዮችና ፈረሶችም እንኳን ቺፕ ስለሚገጠምባቸው ከመሰረቅ አኳያ በእነዚህ እንኳን እንጠቀም ብለው ብሎ እነኚህ ክርስቲያኖች አይችሉም። ስምንተኛ ሙሉ በሙሉ መገለል ማለት ነው። ራእይ 13 ከ16 እስከ 18 ስንመለከት ቁጥሩን ምስሉን ካልተቀበሉ ሊገዙ ወይንም ሊሸጡ አሁን ሁሉ ነገር ከሰው ጸጉር እንደው ከሰው ሆድ ውስጥ የሚወጣው እንኳን ሳይቀር ለማዳበሪያ እየተባለ ይሸጣል አይደለ? ሁሉ ነገር በመሸጥ circle ውስጥ ነው ያለ። ዘጠነኛ እነኚህ chip ኡን የማይቀበሉ ሰዎች የትውልድ ማረጋገጫ ካርድ አይኖራቸው no birth certificate ማለት ነው። ስለዚህ በሄዱበት ቦታ ሁሉ መታወቂያ ለማግኘት ይሄ credit card፣ debit card፣ smart cards የሚባሉ እንደ platinum cards ማንኛቸውም አይነት card system ማለት ነው ይቀራል። ATM system በሙሉ ነው የሚቀረው። ምክንያቱም በደም ውስጥ ባለው መታወቂያ ነው የሚወሰደው። በአውሬው ስር ያሉ አገሮች ጠቅላላ ሰዎቻቸውን የሚያስተዳድሩት በዚህ system ነው። አስረኛ መብት የሚባል ምንም ነገር አይኖርም ማለት ነው። በምንም ነገር ተጠቃሚ ለመሆን claim ማድረግ አይችሉም። ይሄ መብቴ ነው ማለት አይችሉም። እንደ አመፀኛ ነው የሚቆጠሩት። አስራ አንደኛው ዜግነትን ያጣሉ no citizenship። አስራ ሁለተኛ የመታደን በየስፍራው የመፈለግ የመለቀም የመሰብሰብ የመያዝ በ concentration camp ውስጥ የመታሰር የመሰቃየትና መጨረሻ እስከ በገደል ማለት ነው መለቀቅ የሚባል ነገር ላይኖር ይችላል እና በጣም በከፍተኛ ደረጃ የመጨረሻው abusement በእነዚህ ክርስቲያኖች ላይ ይሆናል ማለት ነው። አስራ ሶስተኛ መስሪያ ቤት ገብተው መስሪያ ቤት መስራት አይችሉም። ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ማስተማር አይችሉም። ምናልባትም ልጄ ነው ብለው ማለት እስከማይችሉ ልጆቻቸው እስከ መነጠቅ ይደርሳሉ ማለት ነው። ልጆቻቸውን እስከ መነጠቅ ይደርሳሉ። ሚስት ሚስቴ፣ ባሌ የሚል አይነት ነገር የመብት ነገር የመገልገል የመጠቀም ነገር በቀበሌ ከኤሌክትሪክ ከውሃ ጋር በተያያዘ ሁሉም system electronized ስለሚሆን በ global positioning system አይነት ነገር ስለሚሰራ ከፍተኛ ከፍተኛ ችግር ነው ቅዱሳን የሚገጥማቸው ማለት ሁሉን ነገር አጥተው እንደተባለ ማለት ነው። ተቅበዝባዥ የሚሆኑበት ጌታ ጊዜ ነው ማለት ነው። ይህ ሁኔታ እንግዲህ በዚህ ክፍል ምንድን ነው እኔ በሚቀጥለውም ጊዜ ለመግለጽ እሞክራለሁ። ስንኖር እንኖራለን። ክርስቲያኖች ስኖሩ ይኖራሉ። መኖር ካልቻሉ ይሞታሉ። ይሞታሉ ማለት ያንቀላፋሉ። ስለዚህ ካልኖሩ ምድሪቱን ይለቃሉ ማለት ነው። ይሄው ነው እንግዲህ የሚያጡት ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል አይደለም ማለት ከምድራዊ ነገር ጋር የዘላለምን ህይወት አገኛለሁ የሚል ክርስቲያን ይሄንን ማጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ መቼም ያው የእብድ ስብከት ይመስላል። አሁን ግን መስማት አለብን። ከዚህ ከሰባተኛው ምዕራፍ በኋላ ወደ ስምንተኛው ምዕራፍ ስንሄድ እንግዲህ ይሄ ነገር ገጠማቸው ክርስቲያኖች። የክርስቲያኖች የቅዱሳን ምላሽና አቋም ምን መሆን አለበት የሚለውን ነው በዚህ በስምንተኛው ምዕራፍ ላይ እንድናይ የምፈልገው። እንግዲህ አንዱ አሁን በጣም ልናተኩርበት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ክርስቲያኖች አሁን እዚህ ላይ ጠንከር ባለ ሁኔታ እንድትሰሙኝ ቅዱሳንን አደራ ላለው ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ የምናወራው የዚህ የቺፑ ነገር ቀላል አይደለም። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን Foxe's Book of Martyrs የሚል መጽሐፍ አለ እና የካታኮምቡ ሰማዕት እሱን ስንመለከተው በጣም አሰቃቂ ነገር ነው የሆነው በቅዱሳን እና አለፉት። በቃ ለአንበሳ እየተጋፈጡ ማለት ነው መጫወቻ ሆኗል። እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ልናተኩርበት የሚገባው ምንድን ነው ታዲያ አቋማችን፣ ምላሻችን የክርስቲያኖች አሁን ፊት ለፊት ነው ፈተናው ያለው። ይሄ አስቀድመን እንነጠቃለን። አሁን አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ክርስቲያኖች ትንሽ ትንሽ ችግሩ እየገጠማቸው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስና ሐዋርያቱ ያስተማሯቸውንና የተናገራቸውን ትንቢታዊ እውነቶች ማሰብና በእነዚህ ትንቢታዊ እውነቶች ላይ መጣበቅ ነው። የመጀመሪያው ትልቁ ነገር Bible based የሆነ life ን መምራት ነው። በቃ ስለ ዓለም ምንድን ነው? ዓለም ምንድን ነች? ስለ ዓለም በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ሁሉ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለ መስቀል አሁን ነው ስለ መስቀል መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ የተባለው ምንድን ነው ሚስጥሩ? ፈተና ምንድን ነው? እሱ መከራ ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር ነው በቃ ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? ጌታ ኢየሱስ ከተናገራቸው ንግግሮች ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ተፈትኗል፣ መከራ አይቷል፣ ተሰቃይቷል እስከ መገደል እና ከሞት እስከ መነሳት ነው የደረሰው። ጌታ ኢየሱስ የደረሰበትን ፈተና ስናስብ አሁን በማቴዎስ ምዕራፍ አራት ሉቃስ አራት ላይ እነዚህን ሁለት ክፍሎች ስንመለከት በጣም ልብ ልንለውና ልናተኩርበት የሚገባው ነገር ይሄ ነው። ማቴዎስ አራት ስምንት ላይ ለምሳሌ ሰይጣን ወደ ረዥም ወደሆነ ተራራ ወሰደው ይልና የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶት ይላል። ይሄን እንግዲህ ክርስቲያን ተመልከቱ፣ ያው ወዴት ወሰደው? ወደ ረዥም ተራራ ወሰደው ይላል። ከዛ ደግሞ አሳየው ነው የሚለው የዓለምን መንግስታት ብሎ ክብራቸውንም። እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ዓለም ክብር የላትም እንዳንል ልብ በሉ። ዓለም ክብር አላት፣ ከፍታ አላት ማለት የምትመጻደቅበት የምትኮራራበት። እንዴ አሁን ያለው ቴክኖሎጂ በእውነት በአንድ ሰከንድ ውስጥ እስከ አንድ sextillion 24 ዜሮ አሁን K computer የሚባለውን ኮምፒውተር ሲሰሩ ኮምፒውተርን ከሰሩ በኋላ የሰው ጭንቅላትና ኮምፒውተር አንድ ነው value ዋቸው ብለው አሉ ሰዎች። እና ልብ በሉ ይኸው አሳይቶ ያሳየበት purpose ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስን ወደ ከፍታ አውጥቶ ለጌታ ኢየሱስ አሳየው። ምን ዓለምን ክብራቸውን የዓለምን መንግስታት አሳየውና ሲያሳየው እኮ በማይንድ ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ አእምሮ ውስጥ እኮ እየሰራ ያለው ነገር አለ ማለት ነው። ሰይጣን ልክ ሲያሳየው ማየቱ ወደ ስግደት እንዲገባ ነው የሚያደርገው። ወድቅ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። አይደለም? አይገርምም? በጣም እኮ የሚገርም ነው። ወድቀ ብትሰግድልኝ አሳየውና ብትሰግድ ይሰጥሃል ነው። ልክኛ ሆነ አሁን እንዳልኳችሁ ነ ቺፕን ለምሳሌ አለመቀበል ማለት ልብ በሉ በተዘዋዋሪ ቺፕ ተቀበሉ ማለት ስገዱልኝ ነው። እንዲህ ምክንያቱም ሁሉ ነገር ነ በጣም በጣም በጣም እኮ የሚገርም አይነት ነገር እኮ ነው። እና ቅዱሳን ረዥም ተራራ ጋር ደርሰናል ልላችሁ ነው። አሁን ሰይጣን ወደ ረዥሙ ተራራ የዓለም ክብር እኛ እኮ እንደ እብድ እኮ ነው። አሁን እኔ አሁን ይሄንን ትምህርት እኮ ሳስተምራችሁ ይሄ ሰውዬ ንክ ነው እንዴ ብሎኛል እኮ አንድ ሰው እኮ ብለዋል። አርባ አራት ዓመት ሙሉ ስትኖር አሁንንም ይሄንኑ ትምህርት ነው የምታስተምረዋል። አያቸው በቃ እኔ በሱ ቤት ገገማ ነኝ ማለት ነው፣ ፋራ ነኝ ማለት ነው። አያቸው እና አሁን ቺፕ አለመቀበል ማለት ሁሉን ማጣት ነው። ልጄን በምን አስተምራለሁ አለ አሜሪካ ውስጥ አንድ ሰው ይሄንን ትምህርት ካስተማርኩ በኋላ ይታያቸዋል። እና ረዥም ተራራ በጣም በጣም በጣም የጦዘ እና ዓለም ክብሯ የተለየ ነው። electronized ሆኗል። ምን ዋጋ አላት ታዲያ? ሰውን በሮቦት እየተተካ ሰው እንደ ቆሻሻ ነገር እየተጣለ ያለበት ጊዜ ውስጥ አይደል እየደረሰ? ምን ክብር ነው ይሄ? እኮ ክብር አይደለም እኮ ውርደት ነው እኮ። እና ቀዩ ዘንዶ፣ የቀደመው እባብ፣ አውሬው፣ ሐሰተኛው ነቢይ፣ ኢሉሚናቲ እነዚህ በሙሉ ተባብረው ስገዱ፣ ለአውሬው ስገዱ እያሉን ነው ያሉት። ስገዱልን እያሉን ነው ያሉት እና በጣም ወጥተዋል፣ እነሱ ከፍ ብለዋል። ስለዚህ አቋማችን እናንተ የሴጣን ደጋፊዎች ናችሁ፣ ለሴጣን አንሰግድም። ጌታ ኢየሱስ ልክ እንዳለው መልስ ልንሰጥ ይገባል። ሂድ አለው። አያቸው ሂድ አንተ ሰይጣን፣ ለጌታ ለአምላክ ስገድ፣ እሱም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል። አሜን አይደለም? የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ሂድ አንተ ሰይጣን። እያችሁ ለጌታ ለአምላክ ስገድ። የስገዱልኝ ጥያቄ ነው። በቃ አምስት ጊዜ ራእይ አስራ ሶስቱ ስትመለከቱ አምስት ጊዜ ነው የተጻፉ። ምን የሚለው ቃል በቃ እንዲሰግዱ እንዲሰግዱ። ቁጥሩን፣ ምልክቱን፣ ምስሉን ያልተቀበለው ሊገዙ ወይንም ሊሸጡ አይችሉም እና ትገዛላችሁ። ስገዱልንና ትገዛላችሁ። ለአውሬው ስገዱና ትገዛለ። እግዚአብሔርን ስደቡና ትገዛላችሁ። I am God the other God በሉና ትገዛላችሁ። I will be reincarnated ድጋሜ እነሳለሁ በሉና ትገዛላችሁ ነው። አገኛችሁት? ሌላው ሁለተኛው በጣም ልናተኩርበት የሚገባ ዓለም እኛን ተከታዮቹን እንደምትጥ የጌታ ኢየሱስን ተከታዮች እንደምትጠላን ጌታ እንደተናገረ ይህ በደንብ እናተኩር። ጌታ እንዲህ አለ፣ ዓለም ቢጠላችሁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደጠላኝ እወቁ። ከዓለም ብስቡት ሆኖ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበር። ነገር ግን እኔ ከዓለም እረትኳችሁ እንጂ ከዓለም ስላይደላችሁ ስለዚህ ዓለም ይጠላችኋል። ዮሐንስ 15 ከ18 እስከ 19 ያገኛችሁት። አዎ እና ልብ በሉ መዳን መዳን ነው። ጥሪ ጥሪ ነው። ወንጌልም መቀበል መቀበል ነው። መቀበል ብሎ አለመቀበል የለም። ሰው ወንጌልን ከተቀበለ automatically ዳግም ልደትን ማግኘት አለበት። check አድርጉ። መዳን አለ መዳን እኔ ያላቀውም ጌታ ኢየሱስ ነው የሚያውቅልኝ አትበሉ። ምክንያቱም ለተቀበሉት ሁሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ በሰው ያድራል። እንዴት ነው አሰራሩ? እኛ እናቀው፣ ግን ቃሉን እንቀበላለን። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ይሄ ዓለምን አትርፎ ዘላለማው ኪሳራ ውስጥ መግባት በእውነት ውርደት ነው ይሄ ሰው የዓለምን ሀብት ሁሉ ቢያገኝ የዓለምን ሀብት ሁሉ ቢያተርፍ ነብሱን ግን ቢያጠፋ ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነብሱ ቤዛ ምን ሊከፍል ይችላል? አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰያቸው በዚህ በካሃዲና በኃጢአተኛ ትውልድ ፊት በእኔና በቃል የሚያፍር ሁሉ እኔም የሰው ልጅ በአባቴ ክብር ስመጣ ከቅዱሳኑ መላእክት ጋር ስመጣ በእርሱ አፍርበታለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል። ሌላኛው ሐዋርያት የተናገሩትን ነቢያቱ የተነበዩትን ትንቢት በደንብ ልንይዘው ነው የሚገባው። አንዱ አንደኛ ዮሐንስ ሁለት ከ15 እስከ 17 ልጆች ሆይ ዓለምን ወይም በዓለም ያለውን ማናቸውንም ነገር አትውደዱ። ማንም ዓለምን ቢወድ የአብ ፍቅር በእርሱ ዘንድ የለም። ምክንያቱም በዓለም ያለው ሁሉ አንድ የስጋ ምኞት፣ ሁለት የአይን አምሮት፣ ሶስት የኑሮ ትምክት ወይም ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም እንጂ ከአብ የሚመጣ ስላይደለ ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽም ግን እርሱ ለዘላለም ይኖራል፣ እርሷ ለዘላለም ትኖራለች። ይህንን ቃል ልብ በሉ። አያቸው እኛ በዓለም እንጠቀማለን። አውሮፕላኑን ካገኘነው እንጠቀምበታለን። ጀቱን ካገኘነው እንጠቀምበታለን። ባቡሩን፣ ሁሉን ነገር እስከ ደረስን ድረስ ተጠቀምንበት። መውደድ ሌላ ነገር ነው። መውደድ መውደድ ዓለምና በዓለም ያለውን አትውደዱ ነው ማለት ለመጠቀም ስናስብ ለነሱ ለቁሳዊው ነገር ተገዢ ሆነን መለኮታዊው ነገር እስከ ጣል ነው ድረስ ለዓለም የዓለምን ነገር ወደድን ማለት ነው። አያቸው የስጋ ምኞት አሁን በጣም ብዙ ነው። በተለይ በዝሙት በኩል ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር፣ ሰው ከእንስሳ ጋር፣ ከሮቦት ጋር እየተጋቡ ነው። ከመናፍስ ጋር እየተጋቡ ነው። በኃይል የሚታይ መዓት መዓት መዓት ነው። የአይን አይምሮት የሚባለው በጣም ብዙ ነገር ነው። ሰው የሚመካበት ነገር በጣም ብዙ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ከንቱ ነገር የቆጠሩበት ጊዜ ነው። ግን ዓለሙ ምኞቱ ምን ይሆናሉ አለ ጌታ፣ ያልፋሉ አለ። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል አለ። እውነት ነው ይሄ። ስለዚህ ትእዛዝ ነው ክርስቲያን ወገኖች። ዓለምን አንድ በዓለም ያለውን አትውደዱ፣ አትጠቀሙ አልተባለም። ልብ በሉ። አትውደኑ፣ የሥጋ ሥራ የተገለጠ ነው ይላል ሮሜ 13 8 13 ላይ ክፉ የሆነውን የሥጋ ሥራ በመንፈስ ብትገድሉ ግን በሕይወት ትኖራላችሁ። የሥጋ ሥራ ሲል እንግዲህ ገላቴ 5 19 እስከ 21 ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ስድነት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጠላትነት፣ ንትርክ፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ ራስ ወዳድነት፣ መለያየት፣ አድመኛነት፣ ምቀኝነት፣ ስካር፣ ቅጥ ያጣ ፈንጠዝያ ዘፈን ብሎታል። በሌላው አነጋገር ይሄ የስጋ ምኞት ማለት ነው። በጣም የሚገርም ጥቅስ ቅድም እንዳልኳቸው ገላትያ 6 14 ላይ ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ ይላል እና ቅዱሳን እኛ የሞትን ሰዎች ነን። የሞትን ሰዎች ነን። ምንም እኮ አይደለም አሁን አንድ ክርስቲያን ቪላ ቤት ቢኖረው ለምሳሌ ቢልጌት አንዳንዶች ክርስቲያን ነው ይላሉ፣ አንዳንዶች አይደለም ይላሉ። ሌሎች ብዙ ክርስቲያኖች ትሪሊየነርም ቢሆኑ ማለት ነው ትሪሊየነር ቢሆኑ ቤት ነው እኮ የሚሰሩት። ቤቱ በጣም ያሽቆጠቆጠ እንደው እንደው ግርግዳው በወርቅ የተለበጠ የለም። አሁን እንደ ንጉሥ ሰለሞን አሁን 314 ቢሊዮን ዶላር ብር ያወጣ ነበር ይባላል የንጉሥ ሰለሞን ቤተ መንግስቱ ብቻ ማለት ነው። እንደሱ አይነት ቤት ያለው አሁን የለም በዚህ ምድር ገጽ ላይ ሰባት ዓመት የወሰደ ቤተ መንግስት የለም። እና እንደዛ አይነት ቤት እንዶ ቢኖሩ አሁን ቤኒን አሁን ለምሳሌ የታወቀ አገልጋይ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ብዙ ቤት ያለው ማይክል ጃክሰን አሁን በጌታ የነበረ ጌታን ትቶ ወደ ዓለም ገባ፣ ጨፈረ። በቃ በባህር ቤቶች የተለየ አይነት ነው ቤቱ ራሱ። አሁን በፎቶ ስንመለከቱ ዜንዋት እንግዲህ ይበላል ይጠጣል እኮ እንደ ሌላው ሰው ይጸዳዳል በቃ ሌላው ያለው ሁሉ አለው እና ምንድን ነው ታዲያ? ይሄ ምድራዊ ነው፣ በቃ ጠፊ እኮ ነው እና መሰቀላችሁን አትርሱ ልላቸው ነው። ልብ ጌታ ክርስቶስን ያመነ ሰው በክርስቶስ ተጠርቶ በአብ ተጠርቶ በመንፈስ በአብ ተጠርቶ በወልድ ሙቶ በመንፈስ ቅዱስ ተነስቷል ማለት ነው። ጥምቀታችን ይህን ነው የሚያመለክተው። የመስቀሉና የዓለም ተያያዥነት በደንብ ይተኮርበት። መስቀል ልብ በሉ መስቀል ዓለም መስቀል ዓለም መስቀል ዓለም እና ዓለም ወደ እኛ ስትከጅል ወደ ክርስቲያን ስትከጅል እኛ ልንገማት ይገባል። ይህ አማርኛ ጥሩ አይደለም፣ ከኤቲክስ አኳያ አይደለም፣ ግን ማለት አለብኝ። አያቸው ያሁን ግም የሚባል ነገር አለ አይደለም። አሁን በየመንገድ ስንሄድ አንዳንዴ አሁን ከትላንት ወዲያ አንድ ጅብ ተገጭቶ እግሩ ተሰበረና ቃል ላይ ነው። ሰው ሁሉ ከቦታል። በቃ አልሞትም ጅቡ። ግን እኔ ከአስራ ስድስት በላይ ጅቦች ቆጥሬያለሁ። በጣም የሚገማ በቃ ቀለበት መንገድ ላይ ነው የተገደሉት። መኪና እየገጫቸው ማለት ግም ናቸው እና ግም ከሆነ ግም አጠገብ አይቆም መቼም። ሽቶ አይደለም ግም ይሻሻል። አያቸው። ስለዚህ ዓለም እኛ ስታየን እኛ አንጥማትም። ሰይጣናዊነትን ነው ዓለም የምታስተናግደው። ብዬ ስላችሁ ልብ በሉ። ሰዎቹን እኛ እንወዳለን። በሰዎቹ ህይወት ያለው ክፉ አሰራር ግን እሱ ዓለማዊነቱ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ እኛ ተሰቅለናል ማለት ነው። ዓለም እኛ ስትከጅለን እኛ ሞተናል፣ አንጥማትም ማለት ነው። እኛ ደግሞ ስናያት እሷ ለእኛ ሞታለች። ይሄን ነው የሚለው ገላትያ 614 14 ማርቆስ 8 34 እስከ 37 እንዲህ የሚል ቃል አለ። ከዚህ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስ ህዝቡን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ህይወቱን ለማዳር የሚፈልግ ሁሉ ያጣታል። ስለ እኔና ስለ ወንጌል ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ ግን ያድናታል። ወንጌል ወገኖች ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ወንጌል ነው ስለ ወንጌል ሁሉን እናጣለን። ህይወቱን ለማዳን የሚፈልግ ነው የሚለው እኮ በቀኝ እጄ ቺፑን በደሜ ውስጥ እቀበላለሁ፣ ግን ጌታ ኢየሱስን አመልካለሁ ይላል አንዱ። ይሄ እንግዲህ አራዳነት አይዘራም። ስለ ወንጌል ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ ግን ያድናታል እኮ ነው የሚለው። ሰው የዓለምን ሀብት ሁሉ ቢያገኝ ነፍሱ ግን ቢያጠፋ ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ሊከፍል ይችላል? በዚህ በካሃዲና በኃጢአተኛ ትውልድ ፊት በእኔና በቃል የሚያፍር ሁሉ እኔም የሰው ልጅ በአባቴ ክብር ከቅዱሳን መላእክት ጋር ስመጣ በእርሱ አፍርበታለሁ ነው የሚለው። በጣም በጣም ከባድ ንግግር ነው ወገኖች። እንዳናመቻምቸው እዚህ no compromization ወገኖች። ዕብራውያን 11 ከ32 እስከ ምዕራፍ 12 ከ1 እስከ 5 ስንመለከት የአንበሶችን አብዘጉ ይላል። በጣም ይሄ ቢደንቅ ነው። ይሄ ዕብራውያን 11 አሁን ነው የምናጠነው። የአንበሶችን አፍ ዘጉ። ዳንኤል ነው እንግዲህ ወደ በእምነቱ ጸንቶ እግዚአብሔርን አመልካለሁ መስኮቴን ከፍቼ ሰግዳለሁ ብሎ ሲሰግድ የተገኘ ወደ አንበሶች ጣሉት። የአንበሶችን አፍ በእምነት ዘጋ። የእሳትን ኃይል አጠፉ ይላል። አብደናጎም ሲድራቅና ምሳቅ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃያላ ሆኖ ይላል። ሌሎቹ ደግሞ የተሻለውን ትንሣኤ ለማግኘት ሲሉ መትረፍ ንቀው አይታችኋል። መትረፍን ንቀው ለሞት የሚዳርግ ስቃይ ራሳቸውን ሰጡ። ከዚህም ነጻ ለመውጣት አልፈለጉም። አንዳንዶቹ መዘበቻ ሆኑ፣ ተገረፉ። ሌሎቹ ደግሞ ታስረው ወደ ወህኒ ተጣሉ። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ። በመጋዝ ለሁለት ተሰነት በሰይፍ ተወግተው ሞቱ። እየተጎሳቆሉ እየተሰደዱና እየተንገላቱ የበግና የፍየል ቆዳ ለብሰው ዞሩ። ዓለም ለእነርሱ አልተገባቻቸውምና በየበረሃውና በየዋሻው በየጉድጓዱ ተንከራተቱ፣ ተቅበዘበዙ ይላል። አይገርማችሁም? በጣም የደንቅ ነው። ሁለት አይነት ነገር ነው የምናየው እዚህ ጋር አይደለ? የአንበሳን አፍ በእምነታቸው የዘጉ አንድ አንበሳ ሊበላቸው ሲል ዳንኤል በእምነቱ የአንበሳን አፍ ምን አድርገው ዘጋው። አብድናጎም ሲድራቅና ሚሳቅ እሳቱ ውስጥ ተወረወሩ። እሳቱ ሊበላቸው ሲል ቢያድንናል አሉ። በእምነታቸው ከእሳት ኃይል አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ ይልና ሌሎቹ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው የደረሰባቸው። የተገረፉ አሁን በሰይፍ ነው አንገቱ የተቆረጠው ሐዋርያው ጳውሎስ። ጴጥሮስ ቁልቁል ነው የተዘቀዘቀው። እናየዋለን የእነዚህን ሰዎች አካሄድ በመጋዝ ለሁለት ተሰነጠቁ። እንዴ በጣም እኮ በእውነት እንዴ ይሄ ከባድ ነው። በመጋዝ መሰንጠቅ በሰይፍ ተወግቶ ሞቱ እየተጎሳቆሉ ይላል። አሁን ያስኬዳል። በዚህ ዓለም አሁን ክርስቲያኖች ወንጌል እንግዲህ አሁን ጣፋጭ ሆና ትገባና ወንጌል እንግዲህ ምንድነች? ልክ አሁን እዚህ ጋር ነው ራእይ ምዕራፍ 11 ላይ በባህርና አስረኛው ምዕራፍ አስርና አስራ አንድ ራእይ ውስጥ በባህርና በየብስ ላይ የቆመ መልአክ አየሁ አይደለም የሚለው መልአክ አየሁ ይላል። መልአክ አየሁ ይልና በእጁ ካለችው መጽሐፍ ወስጄ በላ በአፌ እንደ ማር ጣፈጠች ይልና በሆዴ ግን መራራ ሆነች አይደለም የሚለው ታያችኋል። አንዳንዴ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠናል ለመከራው። በመጋዝ ለመሰንጠቁ ያኔ መራራ ነው። አያቸው እሳት ውስጥ እንደ አብዲናጎ ሲድራቅና ሚሳቅ ስንጣል የእሳቱን ኃይል ሲያጠፋው ሰው ሁሉ እልልልልል ብሎ ጉር ነው ብሎ በቃ ሰው ሲቀበላል፣ ይሄ ይጣፍጣል አይደለም። አሁን የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ስንሰበክ፣ ስናደምጠው፣ ስንማረው፣ ስናጠናው ደስ ይላል አይደለም። ማር ነው አይደለም የወንጌል ቃል መስቀል ተሸክመን ስንከተለው ግን እንደ ኮሶ በጣም ይበራል። እንዴ እዚህ ጋር ያው ተመልከቱ። በሰይፍ ተወግቶ ሞቱ፣ እየተጎሳቆሉ ይላል። መንጎሳቆል ምንድን ነው ወገኖች? አሁን የዚህ ዘመን ክርስቲያኖች ለዚህ ready ናቸው። ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት እንዲህ ሊያጎሳቆለን ተዘጋጅቶ ነው ያለ ነው። get ready ተዘጋጁ። እውነት መንግስተ ሰማያት ከናፈቀን በቃ ይሄው ነው። እየተሰደዱ ብሎ ይናገራል። እንግዲህ እየተንገላቱ የበግና የፍየል ቆዳ ለብሰው በምንድን ነው አሁን የምንከፍለው? ወደፊት እኮ ምን ልን ነው የምንለብሰው? የበግና የፍየል ቆዳ እንኳን ላናገኝ ነው ማለት እኮ ነው። <laughs> chip ከተገጠመበት ፍየሉ እንዴት ከየት ነው ቆዳውን የምናውሰው? ውድ ነው፣ ፍየሉም አይገዛም። ብር የለ፣ cash የለ እጃችን ላይ። በጣም እኮ ከባድ ነገር ነው በእውነት። ዓለም ለእነርሱ አልተገባቻቸውምና በየበረሃውና በየዋሻው በየጉድጓዱ ተንከራተቱ። በጣም እንዴት እንዴት ከባድ ነው በእውነት። አሁን ይህንን ስብከት ስንሰብክ ቤተ ክርስቲያን ይህን ስሰብክ ለሰዎች ስሰብክ የደም ሃይማኖት እኮ ብለው መስደብ ጀምሯል። አሁን ታውቃላችሁ ወገኖች ምዕራፍ 12 እዚሁ ዕብራውያን ያለ እንግዲህ እነዚህን የመሰሉ ብዙ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ሸክም የሚሆንብንን ሁሉ በቀላልም ተብትቦ የሚይዘንን ኃጢአት አስወግደን በፊታችን ያለውን ሩጫ በጽናት እንሩጥ ይላል። ይደንቅ ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ነው። እኔንም እግዚአብሔር እርዳኝ፣ እኔን አስተማሪው ሁላችን በጣም እንጸልይ። ሸክምን ይላል አያቸው። በቀላሉ ተብትቦ የሚይዝ ኃጢአት ነው የሚለው እኮ ኃጢአት ተብትቦ የያዘው ሰው አሁን ሰይጣን እኮ ቅዱሳኑን እያጠቅ ያለው ለዚህ እኮ ነው። ፊታችን ሩጫ አለ፣ በጣም ከባድ ሩጫ። እሱን የምንሮጠው በትዕግስት ነው። የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት። ከነፍሱ ስቃይ በኋላ ደስታውን ያያል ይላል። መስቀሉ በመስቀሉ ታግሶ የመስቀሉን ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል። እንግዲህ ዝላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ከኃጢአተኞች እየደረሰበትን እንዲህ ያለውን ተቃውሞ አስቡ ይላል። በዚህ ተቃውሞ የጸናውን እርሱን አስቡ ነው የሚለው እና ይሄ ነው የሐዋርያት ድምፅ። ይሄ የሐዋርያት ድምፅ ነው። በጣም ልንከተለው ይገባል፣ ልናተኩርበት ይገባል። ምክንያቱም ይሄኛው ይሄኛው የህይወታችን ዋነኛ ነገር ነው። ከኃጢአተኞች የደረሰበትን አያችሁ፣ እንዲህ ያለውን ተቃውሞ የታገሰውን እርሱን አስቡ። ከኃጢአት ጋር ሳትታገሉ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁምና ይላል እና ክርስትና እንግዲህ ደም እስከ ማፍሰስ ነው የሚለው። በቃ ደም ከፈሰሰች መንፈሳችን ወደ ጌታ ይጠቀለላል ማለት ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ቀጣይ ክፍል አለ ከዚሁ ጋር እሱን እናያይዛለን ወደፊት። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ።